you Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania Alright, dah lama tak buat unboxing kerana tak ada model baru Baru-baru ini Dan hari ini kita nak unbox sesuatu yang sangat-sangat istimewa Kenapa sangat-sangat istimewa? Memang istimewa First, kita tunjukkan dulu model dia Kemudian baru kita cerita ya Haa, ah, ni dia ini dia ha. Apa ini? So ini adalah um, TDI Combat Master 2011 daripada MST Okey, untuk pengetahuan anda semua Plastermania memang merupakan authorized uh, seller lah panggil ataupun authorized distributor untuk MST di Malaysia ya Memang Plaster ini adalah authorized uh, distributor untuk brand MST ini di Malaysia. So kalau anda nak dapatkan model yang hebat yang ni, pastikan anda dapatkan daripada kami ya. Alright. So memang dah uh, rasa ni sangat-sangat special kerana ini adalah uh, tema tema John Wick. Saya tahu memang banyak peminat John Wick di sini kan. So ini Combat Master memang adalah antara um, kita panggil senjata lah yang sangat popular dan sangat terkenal dalam movie John Wick dan ia juga merupakan um, pang, merupakan projek lah projek pertama uh, daripada Blaster Mania yang mana kita membuat public funding untuk mendapatkan model ini dan terima kasih banyak-banyak terhadap sokongan anda semua Ah, di mana menjayakan kita punya projek pertama ini untuk mendapatkan MST Combat Master yang ini. Alright, jom sekarang kita lihat apa yang ada dalam box yang ini. Memang dah teruja sangat-sangat lah. Memang perasaan tak boleh nak kata apa dah. Best. Satu perkataan. Best. Ha, jom kita lihat. Ini kotak dia. Dia ada satu lapisan yang ni. Ada MST-MST yang ni. Ha, ini 2011 di sini. Okay, ada ayat Chinese sikit So ini kita letak tepi ha. Di bawahnya ada kotak ini Warna brown Mainstream tactical daripada MST Logo dia macam Superman sikit ha. Tengok banyak-banyak logo Superman Superman sikit Okay, belakang ha, Jom kita buka Ui. Ha, tak nampak apa-apa lagi kan Okey, dimulakan dengan uh, dia punya user menu. Tengok berapa banyak part yang dia ada. Uh, dia ada penerangan sikit apa yang anda patut buat, apa yang anda tak patut buat. Uh, dan ini memang MST Combat Master ni dia memang menggunakan gas lah. Walaupun gasnya tidak diberikan di dalam package tetapi dia memang power by gas eh, artinya penggunaan gas dan gas yang sesuai hanya adalah gas 134A iaitu uh, gas compressor aircon kereta punya so yang macam P1 jugalah ha, ni contoh gas 134A yang ni kublai punya lah anda boleh dapatkan apa sahaja uh, model ataupun brand asalkan 134A Walaupun anda boleh menggunakan gas lain ataupun selain daripada gas ini tetapi mungkin dia akan merosakkan you punya blaster so itu ada tanggungan ataupun tanggungjawab anda sendirilah nak pakai tu boleh cuma seeloknya janganlah jom kita lihat wow dia punya mag wuih berat nanti kita timbang ya ha, ni logo nampak ha, ah, TTI ni apa nama TTI apa saya pun dah lupa <laughs> ah Terran Tactical Innovation ah Terran Tactical Innovation ah ni lah logo TTI Oh Mac memang best lepas tu dia ada bagi spare part sikit dengan uh, dia punya muzzle warna oring muzzle warna oring dan ada gel ball ni gel ball besar juga size gel ball dia ni sebelum rendam dan tak lain tak bukan kita punya wah hero Oh, perasaan di tangan sangat best memang wah solid Wush, sangat sedap wah kepada anda yang dah buat pre-order dengan kami tu oh memang anda bernasib lah ni sebab barang ni memang wah rare gila. Huh. Dia punya detail. Walaupun saya tak pernah lah tengok yang real punya tetapi detail dia ni wow. Memang sangat cantik. Okey, kita tukar angle lepas tu kita uh, cerita lebih lanjut pasal package MST yang ni. Okey? Okay, so kita uh, kepada angle yang lain dan inilah apa yang ada dalam package standard MST TTI lah ha. So you akan dapat Blaster Combat Master satu Lepas tu you dapat Max satu Muzzle warna orange satu Ni daripada plastik lah ni Ni daripada plastik dia ada gate So kita boleh pasang nanti Dan dia ada spare part sikit tak sure apa barang spare part yang ni tapi memang spare part khas untuk dia lah alright so ni kita letak tepi dan perasaan di tangan oh, memang tengok dia punya detail ha, nampak dia punya detail so uh, untuk maklumat sekarang model yang ni adalah sampel kami sampel yang pertama lah first di Malaysia artinya unit yang pertama di Malaysia dan masih lagi adalah consider bukan kata version lama tetapi memang dia punya sliding yang ni top slide dia ni masih lagi adalah nylon ini ada nylon lah dan sekarang uh, kilang MST sudah upgradekan secara percuma kepada semua pembeli yang top slide ni kepada metal seperti dia dah tukar kepada alloy ataupun metal tiada lagi jenis uh, nylon macam ni dah sebab difahamkan dia susah nak tukar so dia siap-siap tukarkan kepada anda lah bahagian bawah ni memang besi ini memang besi dia punya uh, inner outer memang besi dia punya trigger besi ini nylon uh, ini nylon ke dia punya bahagian luar ni lah tapi dalam dia memang kebanyakannya adalah daripada metal ataupun alloy. Ha, termasuk yang ni. Hmm, cuba dengar. Dengar ya. Uh, dia punya bunyi. <laughs> Dan ini disebabkan the, memang ni menggunakan gas. So masukkan gas 134A. Dia punya mag ni pun memang dia kena tahan lah pressure tu. So dia memang berat. Okay, saya try pasangkan yang ni dulu. Dia punya depan ni, muzzle ni anda nak ataupun tak nak pun boleh tapi kalau nak dia lebih bagus lah sebab ni mainan kan ha, cuba lihat dia punya detail warna gold lah gold rose memang cukup-cukup detail kalau anda tengok kat belakang ni semua nampak tak? Uh, dia punya tulisan tu okay kita masukkan Mac kalau anda perhatikan detail dia memang sangat detail setiap detail dia memang sangat-sangat detail dan kalau anda perhatikan yang ni dia punya stipple ni stipple-stipple ni memang dibuat dengan tangan satu-satu lah dia chop satu-satu rasa berat di tangan tu memang lain macam lah So kita try timbangkan dia dulu. Kita timbang dulu ya. Perasaan di tangan memang solid gila. Sangat berat. Untuk handgun blaster macam ni memang best. Dengan max sekali ya. Ni hole benda ni dengan max sekali. Kita lihat. 966 gram. Kalau dia punya max saja 353 gram ok so yang kita akan dapat uh, untuk order kita ni kita akan dapat the uh, top slide yang ni metal so kalau yang metal dia lagi berat memang 1 kilo lah at least sekurang-kurangnya 1 kilo ya ha, kita tengok sekali lagi kalau saya tarik so dia punya release kat sini bunyi tu so dia dah dah tertarik trigger dia kat sini so kalau anda nak tekan ataupun nak tarik picu dia memang tak dapat lah sebab dia ada consider double safety yang satu memang uh, kalau dah tarik macam ni anda tak akan dapat nak trigger dia melainkan anda tekan yang ni lah saya lupa nama sistem double safety ni dipanggil apa tetapi memang anda kena tekan bahagian bawah yang ni dan tekan yang trigger ni baru dia boleh shoot so memang anda, anda kena grip lah grip ni nampak gerak kan ni ha, nampak dah grip baru anda tembak baru dilepas dan juga dia ada safety juga yang macam ni kalau anda dah tertarik yang ni anda tolakkan yang ni nampak ini memang safe mechanism dia memang anda nak tembak pun tak dapat dah sekarang sebab dia dah tertolak ke atas kiri kanan eh. memang dia ada kiri kanan cuma anda turunkan safety yang ni baru boleh shoot ataupun halfway macam ni pun eh ini dah over ni kejap ha, halfway macam ni pun memang tak boleh nak shoot lah ha, itulah safety dia dah macam memang real lah macam barang real lah kita kata safety dia Okay. Hmm. Setiap kali anda clock macam ni, dia dah tertarik lah picu dia. Nampak? Ha, Bunyi dia tarik ni memang sedap lah Memang sedap Okay So sekarang kita nak uh, Try Reload sikit gel ball dalam ni Dan masukkan gas Lepas tu kita buat close up sikit Dan kita kepada bahagian yang anda suka Iaitu FPS <laughs> testing Alright Jom sekarang kita masukkan gas dulu Gas yang hanya boleh digunakan adalah 134A kalau anda menggunakan gas yang lain memang boleh guna tapi kalau part dia patah ke rosak ke itu atas tanggungan anda sendirilah masukkan gas daripada bontot orang dalam 5 ke 8 saat lah seeloknya anda tertahankan bahagian yang ni atas meja straight tegak masukkan gas uh, ah, ataupun nak tunjuk macam ni kena tegak lah alright so jailball nak reload dia senang saja. Uh, nak kata senang-senang, nak kata susah <laughs> pun susah sebab dia tak dapat nak tahan kat bawah ni nampak? tak dapat nak tahan anda kena tarik sekejap anda kena tarik yang ni spring dia sampai ke bahagian sini dan anda kena hold dengan jari anda kena hold sambil masukkan Okey. So sebelum itu ini saya belum masukkan gelbo lagi. Sebelum itu ah kita shooting sikit dulu. Kita tembak sikit dulu ya. Dah masukkan gas tapi belum masukkan gelbo. Ha, ini apa yang anda tunggu-tunggukan juga selain daripada uh, eh, FPS testing kan. Okey. Ni dah clock tadi. dengar ha, sebab tak ada gelbo dia macam ni lah so saya tekan yang ni untuk releasekan dia kita tembak balik ha, best kan alright sekarang kita masukkan gelbo dan kita pergi kepada FPS testing masukkan gelbo di sini ya seeloknya kalau ada loader anda belilah loader satu supaya proses nak masukkan gearbox ni lebih mudah dia boleh masuk orang dalam 23 ke 25 biji release slow-slow ha, macam ni ini tak tak sampai sampailah 20 ke 25 tetapi saya masukkan sikit lah nak buat FPS testing kan dan di bahagian depan ni dia punya uh, ah, mic depan ni dia memang hold jawapun ni dengan uh, rapat lah best Right, kita pergi kepada FPS selepas kita buat um, close up nanti Okay, so <laughs> sorry again guys kerana seronok sangat bermain. So tiba-tiba gas dah habis, tak perasan. So kena dapatkan gas semula baru boleh test FPS. Tapi apapun kalau mengikutkan uh, kilang daripada pengeluar lah, uh, FPS dia around dalam 70 ms iaitu meter per second lah. Biasa kita FPS kan, kalau 70 ms around dalam 200 lebih sikit lah plus minus lah ok apapun kita akan buat review sekali lagi ok bersabar sebab bersabar <laughs> saya tahu anda semua ni memang minat dengan FPS testing dia kan tapi apa nak buat gas dah kosong <laughs> tak sangka Uh, sebab saya main banyak sangat tadi tembak tembak <laughs> tembak nak buat FPS dah dah tak dapat dah. Okey, apapun kita akan buat review sekali lagi sebab ini adalah sampel kami. So bila kita punya stock tu sampai uh, estimate dalam September nanti kita memang akan buat review sekali lagi dengan package-package yang kita bagi khas kepada buyer first batch kami sebab kalau ikutkan uh, package tadi kan cuma ada blaster lepas tu satu max saja kan uh, lepas tu ada gel ball dengan apa lagi uh, dengan ni kan dengan sedikit uh, part dia so actual item kita untuk first batch sebenarnya anda akan dapat uh, top slide ni metal ini sekarang nylon lagi kalau anda tengok nylon ni dia sini bersinar sina kalau metal dia memang bukan macam ni lah so ini adalah sampel. that's why kalau time dah ada Uh, kita punya batch datang nanti kita akan buat review sekali lagi dan time tu saya sediakan gas banyak-banyak takkan kekurangan gas lagi dan masa tu juga uh, anda akan dapat extra Mac satu lagi free ini satu di sini artinya anda dapat dua Mac untuk package yang tu dan ada rahsia free giftnya kita akan buat review sekali lagi uh, pada masa tu dan uh, bersabarlah untuk FPS testing ya sorry sangat-sangat kerana dah tak dapat nak habiskan FPS testing dia dia berikutan dah kehabisan gas yes. Alright, so apapun uh, kita akan buka pre-order untuk model MST Combat Master TTI 2011 yang ni untuk consider pre-order tetapi pre-order ni uh, adalah around dalam sekarang kita boleh buat tapi stoknya sampai pada September bersama dengan batch pertama dan kedua so kalau anda nak dapatkan model yang ni tengok description di bawah saya akan letakkan link pre-order di sana dan siap-siap harga dia lah anda nak order pun boleh anda nak tunggu sehingga stok tu sampai pun boleh tetapi saya nak bagi tahu stoknya tak banyak around dalam 2-30 unit saja yang extra yang ready stock ya consider ready stock lah sampai je memang ready tapi kalau anda tak beli sekarang anda nak tunggu kalau dah habis memang agak lama jugalah kita nak uh, proses benda ni sebab kalau anda lihat first page kami sampai sekarang kena at least 60 hari ya so kalau anda boleh dapatkan ready stock artinya anda pre-order sekarang sampai September itu consider pre-order yang terbaru lah dalam 20-30 unit lah so kalau anda nak juga ataupun anda dah tertinggal untuk model yang ni sekaranglah masa anda untuk buat pre-order yang tu Tengok link di description di bawah ya. Baca di bawah tu. So kalau anda nak cepat-cepatlah order. Kalau dah kehabisan tu at least kena 2 bulan lagi. Artinya memang dah sampai hujung hujung tahun ataupun akhir uh, akhir tahun ataupun awal tahun depan kot. Lebih kurang macam tu lah. So memang model yang menarik, sangat cantik. Perasaan di tangan memang lebih daripada sekilo kalau ini adalah metal top slide. Okay, kalau anda peminat kepada uh, fans kepada John Wick, uh, memang model ini tidak boleh ketinggalan lah. Alright, dah cukup panjang lah video pada kali ini dan minta maaf sekali lagi pasal FPS kita tak boleh tunjuk kehabisan gas. Dan selain daripada itu, kalau anda nak order, order cepat-cepat, order cepat-cepat, order cepat-cepat ya. Kalau dah habis, anda nak menangis ke, merayu ke, memang tak dapat lah. Kena tunggu, memang kena tunggu. Bukan kata tak boleh dapat model ni, tapi kena tunggu. Alright, Okay, memang shock lah huh, Dah macam John Wick pula <laughs> Okay, so sampai di sini saja video pada hari ini Kita jumpa lagi pada video akan datang Saya Sean daripada Blastermania Dan kita jumpa lagi, bye-bye